Gambar, membaca. Apa? Gambar, membaca. Gambar, membaca. Iya. Gambar apa? Gambar membaca. Hah? Gambar membaca? Iya. Gambar apa ini yo? Gambar membaca kayak itu. Ini? Iya. Ya. Aku beli. Aku beli. Mainnya beli ya. Ya. Kecil ya. Ha, ha, ini kecil. terus ih gini ah. Hmm, dorong kelopan nah ini bisa nu kasusian wis nah wis ayo iki huruf apa ini a heeh contohnya Karima. Karima sapa? Karimane. Eh, kau. Kariman. <laughs> nah, terusane Karima Ah, ah aku sing iki Pak Mia Siwul, mes ini ya ayo. Hmm. Kenapa itu, Lik? Karena putih. Hah? Putih? Iya. Karena teleng. Karena ah, teleng. Iya. Karena teleng sing. Ah, ayo, ayo, terus nih yuk. Iki nih. Kenapa nih? Iki, kenapa? Mana putih? tuh oh, iya enggak harus mari aku aku belum